Tenemos el hechizo perfecto para darte a conocer. Una pizca de cámara fotográfica, una chispa de música de edición, 5 mililitros de buenas ideas y nace una producción. La Super House Producciones se desea. Feliz noche de Halloween. <laughs>